Buongiorno a tutti, allora sono Ruben Mongevi e sono un operatore sindacale del SICOBAS qui a Castel San Giovanni. Allora voglio raccontare brevemente quello che sta accadendo e che è successo in questi ultimi giorni. Eh, circa una decina, 15 giorni fa abbiamo iniziato una vera e propria lotta contro prima di tutto lo Stato perché coloro che ci stanno veramente attaccando è lo Stato italiano e ci sta veramente facendo, un atto, sta facendo degli atti di repressione in maniera veramente esagerata. Allora, eh, circa un mese fa inizia, ehm, eravamo in lotta con la TNT e abbiamo tra virgolette vinto e strappato un accordo alla quale portava 7 euro di ticket ai lavoratori e non permetteva i licenziamenti che la TNT FedEx stava, stava facendo appunto a livello nazionale addirittura europeo. Siamo riusciti grazie a quella lotta a portare a casa non solo un singolo eh, diritto eh, per i lavoratori della TNT di Piacenza e di, eh, delle altre filiali, ma anche a livello internazionale evitare che fossero licenziate determinate persone. Cosa accade dopo questo? subito dopo questo sciopero che abbiamo effettuato alla TNT abbiamo fatto una manifestazione eh, che orgogliosamente dico abbastanza eh, ampia di persone all'Amazon all circa due giorni dopo che abbiamo fatto una manifestazione ad Amazon dove stavamo spiegando quello che erano le nostre rivendicazioni che avevamo portato a casa quindi a Castel San Giovanni con la Geodis abbiamo fatto un accordo nazionale che veramente ma al di fuori di quello che fino ad oggi si è stato fatto, cioè, ah, ci stiamo mobilitando, abbiamo fatto delle, degli accordi sindacali negli ultimi mesi veramente eh, per la quale sono molto orgoglioso dell'organizzazione. Ehm, cosa è successo circa due giorni dopo e quindi il, il 10 marzo eh, di mattina siamo stati eh, visitati per modo di dire a casa da, mm, eh, da quelli della Digos, sono venuti circa 100 persone 29 eh, noi eravamo le persone tra quelle indagati e a 29 indagati sono venuti la Digos a casa eh, facendo la perquisizione in tutta la casa, sequestrandoci tutti i dispositivi elettronici, quindi tablet, telefonini, eh, computer e um, ci hanno portato poi a, appunto alla questura tutti dove ci hanno lasciato qualche ora lì dove ci hanno fatto firmare un foglio che siamo denunciati a piede libero per lesioni aggravati, eh, blocco stradale, eh, siamo stati indicati come soggetti eh, pericolosi. Cioè, ora non, ripeto, non voglio allungarmi, voglio semplicemente dire chi in questa nazione e in questa città soprattutto sta lottando per i diritti di tutti gli operai viene represso in, in maniera tale che ven, viene considerato davanti a tutte le persone dei criminali veniamo considerati dei criminali con queste azioni che loro hanno fatto nei nostri confronti, ci vogliono fare risultare criminali, criminali noi che siamo le stesse persone che quotidianamente andiamo a lottare davanti ai magazzini quando c'è da scioperare o quando facciamo degli accordi di, di secondo livello che che portano dei benefici ai lavoratori, cioè eh, grazie a noi lo Stato italiano recupera anche dei soldi che poi vengono inseriti nelle, nelle nelle tasse dello Stato italiano perché quando facciamo degli accordi di secondo livello migliorativi a livello contrattuale aumentano anche le buste paghe, aumentando le buste paghe, aumentando il salario sia dell'operaio, aumentano anche le tasse che poi vanno sempre allo stesso Stato che ci sta facendo la repressione. Questo è un atto vergognoso perché mentre i padroni in giro, nella logistica piacentina e non solo, ma io posso garantire che a livello italiano sta facendo ancora eh, degli atti di schiavitù in confronto agli operai, ci sono ditte che ancora pagano in nero alle persone e noi lottiamo quotidianamente, ci organizziamo quotidianamente per scovare queste, queste persone, perché vogliamo che l'operaio venga trattato bene, che non vive più in un sistema di schiavitù come è stato fino a a poco tempo fa. Cioè siamo un sindacato di base che lottiamo per i, per i, diritti degli operai ragazzi, non siamo dei criminali. Voglio sottolineare una cosa, due persone come Carlo e Arafat che sono da 11 anni e qualcosina in più circa che lottano per i diritti degli operai sono stati messi agli arresti domiciliari ragazzi. Cioè in questi 29 indagati non soltanto ci hanno fatto la denuncia ma due persone, quindi Arafat e Carlo, i nostri coordinatori provinciali sono stati messi ai domiciliari. Cinque persone sono, gli hanno dato il foglio di via da Piacenza, sono state estratte dalla propria famiglia e mandate fuori da Piacenza perché considerati soggetti pericolosi. È veramente vergognoso quello che non riusciamo a capacitarci e una cosa voglio sottolineare, voglio andare in conclusione perché sennò vi, vi tratterrei un'ora qui, eh, talmente la rabbia che in questi giorni abbiamo nei nostri cuori. Noi ci stiamo mobilitando, perché questo è un gioco che credo che non è soltanto dalle istituzioni, ma dalle multinazionali che stiamo dando fastidio. A tutte le multinazionali gli stiamo facendo versare mi milioni e milioni di euro in più, sia per i lavoratori, sia lo Stato italiano. Quindi abbiamo capito che diamo fastidio. Noi siamo mobilitati a livello nazionale, eh, sabato scorso eh, abbiamo fatto una manifestazione appunto dove c'è stata una presenza di oltre 3.000 persone dove sono venuti solidali da tutta Italia e anche da gruppi mh, mm, che sono al di fuori da quello del, mh, mm, del Sicobas perché eh, il popolo italiano si sta risvegliando, la classe, operaia, la classe operaia si sta risvegliando è quello per cui ci accusano, che sono degli scontri e delle sassaiole a, a, eh, successe appunto alla TNT di Piacenza, vogliamo sottolineare che nelle nostre manifestazioni non siamo soltanto noi, ricordatevi questo perché la gente viene a, a, sempre a dare solidarietà e purtroppo a volte accadono cose che non devono accadere, ma non dovete puntare il dito alla nostra organizzazione perché, lo ripeto, la nostra organizzazione lotta quotidianamente con orgoglio per gli operai e per i diritti dei lavoratori. Quindi vi, vi, vi lascio questo messaggio, siamo mobilitati perché eh, circa l'altro ieri sono andati tanti lavoratori della TNT a, a, a, scioperare davanti ai cancelli della San Giuliano, di Peschiera Borromeo e ancora in questi giorni stiamo organizzando varie iniziative sindacali che sia dal volantinaggio, che sia da, dallo sciopero davanti ai cancelli e altri tipi di iniziative sindacali e non ci fermeremo, ve lo garantisco, non ci fermeremo finché non liberate i nostri compagni sia che hanno il foglio di via sia che hanno gli arresti domiciliari perché non siamo criminali e ne andiamo orgogliosi e lotteremo fino alla morte finché i nostri compagni compagni non vengono liberati. Saluti.